مجمع جديد اسمه السعادة آه هذه السعادة في البحرين في شارع المحرك عندهم محلات جديدة وفتحين نيو كومبلكس آه راح ناخذ جولة فيه الحين وياكم نشوفه يلا السعادة آه هذه السعادة في البحرين في شارع المحرك عندهم محلات جديدة وفتحين نيو كومبلكس آه، رح ناخذ جوله فيه الحين وياكم نشوفه يلا الاعلان هذه بس انا ارويكم انه المنطقه هذه حلوه قديش البحرين يعملون development يعني خلال 10 سنوات البحرين شلون ارتفعت وارتقت بال كرييتنج في بالبلد حلو عندك يعني مثلا عندك الزلاج Beach ان شاء الله بنوريكم عليه قبل ما يفتح لنا المدينه عندك هذه السعاده عندك امواج عندك دراجون نروح عليهم واحده واحده ان شاء الله ف ما يبقى ما يبقى ما